é unha infraestructura moi especial que vai a dar resposta ás demandas da veciñanza de tener, ter espacios seguros por donde poder camiñar, por donde poder usar o espacio para apropiarse a xente del, pero ten de especial que vai a permitir a unión entre dous concellos que ademais teñen unha longa e eh, profunda tradición de relación histórica, ¿no? Estamos a piques de rematar a primeira fase desta obra. Xa imos a poñer o proceso de licitación para a segunda fase. O IDAE nos financia en unha altísima porcentaxe esta obra e polo tanto todos son boas boas noticias, non? a Deputación tivo un compromiso claro co Concello do Rosal e con toda a comarca e únenos moitísimas cuestións, pero temos unha cuestión central que compartimos que é a necesidade de construir eh, unha sociedade na que as persoas sexan o centro que se viabilice toda esta axenda, non a axenda de recuperación de espazo público na liña dos fondos europeos e que nos financien. Non? Eso quer dicir que estamos no bo camiño, que estamos exercendo as responsabilidades de xeito coherente con toda a estrategia europea e é, desde logo, pois unha gran noticia.